Ah, hola. ¡Mira abajo! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, ve? ¿Te dolió? ¡Ah! ¡Mira, una araña! ¿Dónde? Esta es la segunda, esta es la segunda. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, be? ¿Qué niñita eres? Oye, está sucia tu ropa. Ah. ¿En serio? Sí, sí. No te voy a pegar. Solo mira abajo, estoy manchado. Pero vos primero. bueno, bueno. ¿Qué? <laughs> bueno, bueno, pégame, pégame. Dale, niñita, ¿crees que me va a doler? Ah. ¿Te ayudo? Gracias. Te pegaste. No. No, no, no, no. Ah. Ah. ¡Mira otra vez! ¡Mira! ¿Aló?